hãy nhấn đăng ký hoặc subscribe để theo dõi những video mới nhé. Ờ, 哎，小心！哎，我的坚果，我的坚果！喵，可恶！我我我，停下，停下，停下！喵。 还在追着我们吗？你们看到没有？看不到。呃，小姐，你真恶心！我害怕，你住住！小酷，你能不能上去看一下？啊，不好，山猫追来了！你们逃不掉。的。 啊！小姐，你怎么又放屁？臭死了！这里不是森林，我们迷路了。这这是哪儿啊？好可怕！冷静点，伙伴们，我们都在这里，只是森林不见了。嗯嗯嗯，我闻到了食物啊！ 小贱，控制下自己，不要总想着你的肚子，想 <laughs> 些其他的。 <laughs> 喂，小鬼，你在看什么？啊！嘿嘿你你把漫画书还给我，拜托了。漫画书？你是五岁小孩吗？ <laughs> 对呀、啊，嘿嘿嘿。 放手，我熊弟！不要，没用的可怜虫！如果我像你这样，他们就不敢欺负我了。但是我不是你，我一直是个失败者。 小猪太贪吃了。啊啊嗯，什么东西？哎，什么鬼？啊！好痛啊！我了个喵啊！这种生物真是太可怕了。 <laughs> 我觉得它一定很疼。快 <laughs> 跑给我站住！ 喵！哇，好可爱的小猫咪！喵喵喵！走开，你这肮脏的老猫！天哪，又是这种生物！喵！喵喵喵喵喵！又是你！喵！我了个喵！喵喵喵！这些生物真是天敌呀！ 要回家，我们会找到回家的路，我保证。哇，美食的诱惑！啊小鸡！好多好吃。 抓我的！不要挡着我，闪开，闪开！啊！我真的想要回家。要想离开这里，你们要记住，我是领袖，你们要按照我说的做，不要问问题。等等我，好吗？ 啊，小美，喵喵，嗯，喵，呃，我不是故意的，喵喵喵，呃，哦，乐儿，有什么需要我做的吗？你带检查员到处看看，我们店里的环境和气氛有多棒啊，请。 你可以看到，这里一尘不染，没有害虫，没有松鼠。哎，你在干什么啊，果果？去去去去！呃，我是说没有灰尘。去去去去！那，你们在这里吃些瓜子，不要再来店里喽。 嗯嗯啊！怎么了，宝贝？好可爱的小松鼠啊！啊！ 我觉得他表演的上瘾了。哎，他想干嘛？这边还有一只。哇，好可爱呀！喵，松鼠，松鼠在哪儿？喵，我更喜欢那只。我喜欢这只。别，我跑掉了。 走啊走啊走！喵！喵！喵！好可怜的小猫咪，我带你回家吧。哎呀，好可爱啊！既然打不赢他们，那就乖乖的顺从他们吧。年轻人，店里的卫生很好，希望你继续保持。谢谢你，先生。我以前还没注意到这家商店。 要不是因为这些松鼠，可能我们也不会发现这家店了。哇，这个地方看起来不错，先进去看看。哎 <laughs> 哎，对不啊！这么多人是从哪里来的？我说过了，你们不能再进来。我们无处可去了。你们居然会说话！我还没见过会说话的松鼠。你现在就见到了。你果果啊，你在哪儿？过来帮我一下。抱歉，但是你们要离开这里。 如果被检查员发现店里有松鼠，那就不好了。哎，我有个主意，你让我们留下来，我们不会让检查员发现，还可以用舞蹈帮你招揽生意。嗯，比如？没有人能拒绝三只萌萌哒的松鼠。你们可以待在这里，但是千万不能让老爹看到你们。好，一言为定。 <laughs> 哇，全是好吃的。 回家了，我们回家了，呜呜。